One，I'm s m i l y 今天要教大家如何使用 Open Life 的一些快速键，一些好用的快速键，常用的快速键，分享给大家。可以使用我的滑鼠来放大、缩小的波形，按左键按住，然后按滑鼠滑动上下，既可以放大跟缩小。那我也可以左滑鼠左右滑动我可以来。 找我要波形的位置，放大你想想要的区块，然后按左右可以找自己想要的位置。在我的波形上方，我可以做选取的动作。以这个波形为例，我的下面是播放，上面是选取。我如果在波形的下方，我可以去播放我的位置。 选取你想要的位置卡面加 L loop selection，选取想要坡形的位置，我可以 loop selection。卡面加 L 可以 loop selection。好，我们在我们的坡形上方，我们会有一条橘色的线。这个橘色的线，我们可以去设定一些建立 warp 或者是建立 transient。我们 可以按电脑键盘的左右移动到我们想要的区块，我们可以搭配的 command 加一或 command 加二移动到我们想要的区块，按 command 加 i，可以建立 w r p 或是按 command shift 加 i，我们可以建立 transing，可以 command 加 i 建立 w r p c o m m a n d shift 加 i 建立 transing。 我们可以移动我们的 t r a n s 按 shift，可以移动我们的 t r a n s shift 按住不放，可以移动我们的 t r a n s 还原，当我不小心做了一个动作，我可以按用 command 加 z 还原。当我不小心做了一个错误的动作，我可以用 command 加 z 还原。还原，点选我的旋钮，然后可以按 delete 可以还原我的参数。 按 Delete 可以把错误的讯息就是回复到呃原始设定值。键盘的 Q 可以去选择我要的参数，换换自我的乐器，在我的乐器上面或者是效果器，我只要在我的乐器上方使用 Q，电脑键盘的 Q 可以去换自我的乐器。好，我们可以选取多个。 效果器按住 Shift，我们可以一次选取多个效果器，然后我们可以群组效果器，Command 加 G，我们会就会把这个效果器变成是一个 Audio Effect Rack。用电脑键盘的 Tab 可以切换我们的 Arrangement 录音界面以及 Session 界面，我的 Session 界面跟我的 Arrangement 录音界面可以相互的交换。 加一，我们可以复制我们的效果器。的 Arrangement 界面，我们一样有 c a n d 加一以及 c a n d 加二，让我们的 Grid 可以拍子可以变长或缩短。那我也可以使用这个橘色的线条来做一个 Slice，把我的 Clipper 切片 c a n d 加一包的 Clipper 切片。我也可以选取 Clipper，然后按 Delete 删除。 那现在话，在 Clipper 切片的话，我通常的话，我们也可以借由把切片的 Clipper 再重新变成一个新的波形，一个全新的一个波形，Command 加 Z，Cancel it，我们就可以变成一个全新的一个波形，这是一个全新的一个呃 Web 档案。那我也可以使用。 选取我要的格子，选取我要的节奏节拍的地地方，按 Command 加 L 可以 Loop Selection，我可以选择 Loop，可以按上下切换我 Loop 的位置。